Astăzi am să vă prezint un site care, la care am eu acces și știu că este unul dintre cele mai bune site-uri. Sunt administrator pe acel site, este un site de hosting gratuit. Mă rog, se poate se și poate plăti dacă doriți ceva mai mult. Site-ul se numește regalhost.kk este găzduit la cea mai înaltă calitate. Serverele sunt extrem de multe, puteți vedea 13 servere folosite de clienți și încă 8 servere goale, un server exclusiv pentru site, uptime garantat 99%, staff prietenos, o grămadă de scripturi de instalare gratuite, doar cu un click. Puteți citi la noi pe site pentru a fi siguri de calitatea noastră termenii și condiții, pentru a vedea ce acceptăm, ce nu acceptăm, puteți vedea. Puteți accesa și pachetele plătite, se poate plăti cu PayPal. Dați pe, aveți poza aici la pachet plătit, la account dați pe upgrade, apoi panul cu legăturii de upgrade to, apoi selectați pe ce să fie, pe lună, pe an, pe așa, pe semestru, apoi confirmați comanda și plătiți la diferență de un minut uh, se upgradează contul, iar aveți posibilitatea să faceți orice doriți dumneavoastră. Puteți da aici la înregistrare, vă înregistrați pe regal fost, adresă de e-mail, nume, țară, parolă și note doar dacă doriți și trebuie să băgați acest cod. Dacă aveți probleme la website, Vă rugăm să ne contactați dând click aici pe live support. Momentan este offline, deoarece nu este nimeni. Niciunul din uh, staff pe acest, uh, pe acest suport. Sau ne puteți trimite etichet din panel. Intrați pe adresa noastră de Facebook www.regalfost.k și cam atât. Website-ul este din 2012, momentan sunt 1400 de clienți activi, 120 de conturi suspendate și 45 de conturi activate. Uh, Pentru a beneficia de toate facilitățile, vă rugăm să vă înregistrați, să mergeți la Copenhagen, să vă configurați un subdomeniu și să ne contactați de câte ori aveți nevoie. Cam atât despre Regal Host. Vă așteptăm numărul cât mai mare. Cei care ați văzut acest video veți avea în, în descriere un cod promoțional de, de pachetul Height 2 euro, la, îl puteți avea gratuit cu acel cod din descriere de pe YouTube. Vă rugăm dați subscribe, like și vă așteptăm la următorul tutorial. O zi bună!